tayo kakabot Hindi, hindi susuko Problema man ay harap Dahil kahit nasabihin mo pa yan sa akin Di ko isipin, ikaw ay lisanin Problema'y madali rin ang mga papawi Ang mga naglilambingan Kahit napapagod na tayo kakabot Hindi, hindi susuko Problema